Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Abdulbos kanal do'stlar. Bugungi video roligimizda Huntley va 2 videosini olishga qaror qildim. Huntly oldim. Videoni boshlashdan oldin like bosamiz, kommentariy qoldiramiz, obuna bo'lamiz, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar, shunaqa yangi-yangi kontent kontentlar sizlarga birinchilardan yetib boradi. Xo'sh do'stlar, Huntlyni ham oldik. Endi Huntly sizlarga yoqadimi? Kommentariyada fikringlar qoldiringlar. Qanaqa nom berishini hozir tez orada borib ko'ramiz. hop biz unda raqam olgani ketdik biz bilan abdulbois abdullayev u Abdullayev abdullayevni youtube kanalchasi bor uni ham ekranlarda chiqarib beraman o'tib unga ham layk bosib kommentariy qoldirib obuna bo'lib podeshka qo'yasizlar degan umiddaman ho'p biz nomer taqadigan yerga olg'a ketdik O'zingizlar yaxshimisizlar do'stlar charchamayapsizlarmi internet qatib qoldi shekilli o'yindan ketdi endi o'zimiz bu yoqqa boramiz bu o'yinni oldin videosini olib qo'ygan edim ovozimni keyinchalik yozyapman endi qo'shiqlarni zerikdinglarmi do'stlar endi xudo xohlasa harakat qilaman o'yinni ovozini ham qo'shib o'zimni ovozimni ham qo'shib veb kameralar bilan ham tushirishlikka vaqt bo'lmayaptida ancha ko'p vaqt yeb qo'yyapti. Mana shu oddiy mana shunaqa videolar chiqish uchun o'rtacha montaj qilyapman. Nomer taqib chiqarib davom ettiramiz. Xo'sh, mana videoni ham davom ettiramiz. Nomer ham taqib chiqib oldik. nomerlarni ekraninglarda chiqib turibdi ko'ryapsizlar bu nomer sizlarga yoqdimi o'z fikringlarni kommentariyada qoldiringlar nomer haqida mashina haqida ho'p vaqt ko'p ketib qolyapti montajga uch to'rt besh soatcha ketib qolyapti nimaga desanglar mm, ovozini qo'yyapman endi qo'shib qo'yadi uni qo'ymay qo'ydim ho'p montaj katit va video dozini olish keyin ovoz yozish qo'shib alohida ovoz yozyapman montaj qilinyapti xullas yozilyapti hammasi uchun to'rt besh soat ketib qolyapti vaqtim bitta video uchun shuning uchun avaz sifatida videomizni bittadan layk bosib qo'yamiz kanalimizga obuna bo'lsanglar shunaqa o'yinga qiziquvchilar uchun yangicha kontentlar endi chiqadi yaqinda obuna bo'lib qo'ng'iroqcha aqib qo'ysangiz shunaqa yangi yangi zo'r zo'r yangi orzu ideylar moshinalarni birinchilardan bo'lib ko'rishinglar mumkin va qanaqa moshina yoqadi ash haqida qaysi moshinani olaylik ham obzorini qilamiz parkovka ham qilib oldik mana do'stlar shu bilan bugungi video qisqagina videoroligimiz shundan iborat edi bugungi videoroligimizda hantli oldik oldingi roysimiz bor edi Xo'sh do'stlar, bugungi qisqagina videoroligim shundan iborat edi. Video chamimiz yoqsa like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring, obuna bo'lishni unutmang, qo'ng'iroq yoqib qo'ying, shunaqa videolarni